हाय फ्रेंड्स मेरे चैनल डिस्कवर पॉम्पे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है उम्मीद करती हूँ आप और आपके परिवार अभी सब स्वस्थ हैं खुश हैं और इससे ज़्यादा और क्या एक दूसरे के लिए हम दुआ कर सकते हैं राइट ठीक है तो आ, सबसे पहले मैं मेरे नए दोस्तों को मेरे नए सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा आप लोगों ने लाइक किया मुझे मेरे साथ कनेक्टेड होके मुझे जो सपोर्ट किया आप लोगों ने तो उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक्स मेरे पुराने दोस्तों को मेरे नए दोस्तों को so thank you everyone for everyone for watching my videos and supporting me in this way और आगे के वीडियोस भी अगर आप लोगों को सच में अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए इससे मुझे सच में हमेशा ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है मैंने पहले भी कहा है और हाँ मैं डेफ़िनेटली कोशिश करूँगी कि मेरे वीडियोज़ में मैं क्वालिटी कंटेंट जो है वो डालने की कोशिश करूँ मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है आ, हर एक वीडियोस के बीच में थोड़ा सा टाइम गैप हो जाता है बट स्टिल मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा मेरा कंटेंट जो है वो थोड़ा क्वालिटी ओरिएंटेड हो आई नो कि शायद आगे बढ़ के बहुत ज़्यादा क्वालिटी नहीं तब थोड़ा सा क्वान्टिटी पर फोकस करना पड़े लेकिन हाँ अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आ, पहले क्वालिटी पर प्रायोरिटी दूँ एंड देन डेफिनेटली मैं ये भी कोशिश करूँगी कि फ्रिक्वेंट भी हों मेरे वीडियोज़ एनी वेज़ आज का मेरा जो वीडियो है वो एक सॉन्ग है मेरा एक ये सिंगिंग ब्लॉग है और मैं इसको अभी गाने वाली हूँ लेकिन हाँ उससे पहले मैं डेफ़िनेटली आप लोगों से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि ये वीडियो भी अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोगों को पता है that you need to support me by pressing the like button pressing the notification button और हाँ अगर आप लोग हो सके तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो और अगर आप लोगों को मुझे कुछ भी ओपिनियन देना है अगर कुछ और हमें मुझे बताना है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा ठीक है ओके लेट्स स्टार्ट वो रंग भी क्या रंग है मिलता ना जो तेरे होठ के रंग से हो बहू वो खुशबू क्या खुशबू ठहरे ना जो तेरे सांवरी जुल्फ के रूबरू तेरे आगे ये दुनिया है फीकी सी मेरे बिन तू ना होगी किसी की भी अब ये जाहिर जब तक जहाँ में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू जब तक जहाँ में मेरा नाम है तब तक मेरे नाम तू जब तक जहाँ में सुबह शाम तब तक मेरे नाम तू तो। जब तक जहाँ में मेरा नाम है तब तक मेरे नाम तू तो। उलझन भी हूँ तेरी उलझन का हल भी हूँ मैं जिद्दी हूँ थोड़ा पागल भी हूँ मैं बरखा बिजली बादल झूठे झूठी फूलों की सौगाते सच्ची तू है सच्चा मैं हूँ सच्चे अपने दिल की बातें दस्तखत हाथों पे हाथों से कर दे तू ना कर राखों पे पलकों के पढ़ दे तू क्या ये इतना बड़ा काम है ऐलान है जब तक जहाँ में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू जब तक जहाँ में मेरा नाम है तब तक मेरे नाम तू मेरे ही घेरे में घूमेगी हर पल तू ऐसे सूरज के घेरे खुद को तो मुझसे जुदा तू है मेरा आधा सा हिस्सा सदा टुकड़े कर चाहे खाबों के तू मेरे टूटेंगे भी तो रहने हैं ये तेरे तुझको भी तो ये इल्हाम जब तक जहाँ में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू जब तक जहाँ में मेरा नाम है तब तक मेरे नाम तू जब तक जहाँ में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू जब तक जहाँ में मेरा नाम है तब तक मेरे नाम तो thank you very much for staying with me and please बताना मेरे मेरा जो सिंगिंग है वो आप लोगों को कैसा लगा आज थोड़ी सी थकी हुई हूँ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई मैं लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ हमेशा की तरह बने रहेंगे बताना मुझे कि आपका ओपिनियन क्या है and please like share and subscribe तो मिलेंगे बहुत जल्दी मेरे अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय